sekarang kita makan es krim es krim mbak lumer banget coklatnya um, um, um. udah sekarang kita makan es krim ini kan sudah tadi apa punya eh, Strawberry. Hmm, strawberry. rasa strawberry. Eh. Alhamdulillah udah kenyang deh ya. Udah makan ikan, udah makan nasi. nggak tahu bila mau main apa tadi hmm. nah, itu anak ya mas bulannya deh jatuh ya dek tuh kok salahnya keluar hmm, berdiri berdiri bila belajar naik hmm, ini kan besi tidak mungkin